رايد معدي كل صعبة من سنين ومعدي دروب على العالم طوال دكتور والدكتور ما يعرف اللين أنا أشهد إنه كان للحمل شيئا يشهد انه كان للحمل شيال ريد معدي كل صعبة من سنين ومعدي يضرب على العالم طوال الدكتور والدكتور ما يعرف اللين اشهد انه كان للحمل شيال انا اشهد انه كان للحمل شيء الله حييت يلي مغلبت كل ميادين مفروض نصنع لك من المجد تمثال رايد معدي كل صعبه من سنين ومعدي يضرب على العلم طوال ومعدي يضرب على العلم اسمع اسمع انا اشهد انه كان للحمل شيال جاب الشهاده وحطها بالعناوين ما ردت تحت ثقل الصعايب وله شال الثقيله بعد ما وقف نشيل شال الثقيله بعد ما وقف نشيل معتبوه اللي ترك أربع عيال وما حصيله ردت على هازين خلت خداهم رجله عن عرف الرجال حيها بنت الرجال السلاطين حيها بنت الرجال السلاطين ما حسها من طابي الوقت مثقال ويحيي خالد عد ما بهرت عين من زاله القمه ربي يعطي بهالحال احنا من اول لينا بعدين والحال باقي مثل رايح على رؤوس الجبال عبد العزيز علومه لو طغى الوقت وافين عبد العزيز علومه لو طغى الوقت وافين لو ما العلم الغير علمه ولا مال وجه بهم كل الرجال المعادين وزهم اخوانك يا احمد يم الاقبال سلم على كل فخرهم من صار يا عمام الاخوال هم عزهم دبالة الطيب طيبي وهم السند لو صارت احوالنا احوال هم السند لو صارت احوالنا احوال هم السند لو صارت احوالنا احوال افراح العروسين هذه النسخه للاستماع فقط يمنع استخدامها الحقوق محفوظة وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل فقط. على جوال يمنع صفر خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وللطلب بدون ثمانية أو الاستفسار اثنان واحد التواصل